Posle uspješne saradnje sa Velomom u prošloj sezoni, ove godine krećemo u operaciju malo većih razmera, a to je korišćenje apsolutno cijele palete njihove municije. Mi smo prošle godine koristili njihove čečne kugle i koristili smo metak fazan u 3 3,5 mm. Iskustva su stvarno bila impresivna i na osnovu toga bili smo zadovoljni jako nastavljamo radnju i u ovoj sezoni, s tim da ćemo ove godine pucati maltene sve od njihove municije, jer opet oni komponente nabavljaju iz inostranstva, municija se sklapa u Srbiji i kvalitet je proveren. Recimo da, recimo sa samim početkom sezone krenut ćemo od, od trapa, oni rade trapu 3 verzije, to je redovan trap, to je match 2 i trap meč. Razlike za među meča i meč 2 je u, procentu antimona. pored pucanja lilnih golubova svakako ćemo ovu municiju probati i na uletnjem lovu preletne divljači kao što su divlji golub grivnaš, kao što je gugutka. Pored toga za golubovne grivnaše još nešto zanimljivo, to je 2,5 mm sa korpom, 32 grama, to će sigurno biti odlično za pucanje na malo veće daljine. Sljedeći u nizu je 2,5 mm 32 grama disperzante. Mislim da će ovaj metak naći odličnu primjenu u početku lovne sezone, a to je lova fazana, ali svako ćemo ga pucati i na divlje golubove naše za neke kraće distance. Pošto prepelica kreće 15. augusta, sljedeće u nizu je tu nešto municije za prepelice, to je elaboracija 1.7, prave municiju 28 i 32 grama, prave čak i bez korpe, ali to je baš preveliki oblak prašine, tako da, <laughs> da smo odlučili da ga preskočimo, jel, ok, pucamo pa ćemo se snaći sa ovim. Naravno, ono što je sve popularnije među mlađim lovcima je 20. kalibar. Belom je bezbedio municiju i u tom kalibru za za, za mlađe lovce, to jest i za starije, za sve one koji se odluče da pucaju sa 20. kalibrom, tako da ćemo u lovu na prepelice, a i na golubove koristiti laboraciju 2.0 u 28 grama, tačnije 26 grama. Naravno, standardna municija za 16. kalibar, iako možda ne tako popularan kalibar u ovom momentu, ali svakako postoje ljudi koji ga posjeduju i koji ga rado koriste. Tu imamo 3-3,5 mm koje će završiti sav neki redovan jesenji lov. Naravno tu je njihov metah fazan, izuzetna municija, stvarno tople preporuke, e, izuzetno brz metak, jaka korpa, znači za daleka pucanja 30-40 metara, tople, tople preporuke, stvarno imali smo odstrela, ne smijem da kažem koliko daleko, ali mislim da će 3,5 mm biti radosna situacija za lov na zeca, pogotovo u Vojvodini i nešto što je specijalno namenjeno za, za pogonske lovove, a to je 4 i 4,5 mm bez korpe. S obzirom da, da većina pogonskih lovova se puca na jako kratkim distancama, staze na kojima se puca su kratke. sem ako niste na nekom otvorenom terenu, metak sa korpom vam faktički dođe kao brener i tu imate problem da je dosta teže pogoditi divljač. Metak bez korpe naravno radi potpuno drugačiju efekat, tako da tu imamo 4 i 4,5 mm bez korpe, za koje ja mislim da će biti fantastični za pogonske lovove, a radujemo se korišćenju iste laboracije i u um, lovu isterivanja predatora iz bala, takozvanom kamarenju. Tako da sve u svemu raznovrsna paleta, ovo je samo uvod, mi se radujemo korišćenju ove municije u toku sezone, tako da sve o svemu uzbuđenje je veliko i recimo treba podržati malo domaću proizvodnju, mislim da, da imaju kvalitet, bar ono što smo do sada probali, sve je bilo fantastično. Metkovi su ujednačeni, odlično zatvoreni, barut dobro sagoreva što je najbitnije, što znači da nema prljavštine u cevi, tako da za svaku pohvalu ono što Belom radi i podržimo domaće, kupujemo domaće i pucajmo domaću municiju jer samim tim guramo i našu privredu. motora. Šta kažeš, nemoj više sa niču gojima da se vozim, jel? Danas imamo u planu da lovimo prepelice, zvanično i prvi izlazak ove sezone. Ćemo pokušati sreću. Koristit ćemo belu municiju. Ovako. Pošto lovimo sa 12. i 20. kalibrom, imamo dve laboracije, To je u 20. kalibru 1.7 i 2.0. A to je sve ako se ne varam 26 grama. A u 12. kalibru imamo 32 grama bez korpe. To će biti prvi metak. Dakle, sad, pređi ovdje. Bukvalno kupam kada toga. A za drugi metak ćemo isto 32 grama, samo sa korpom. Krupnoća sačme 1,7. Tako zvana prašina. 28 grama, 1,7 isto, sa korpom. Ovo ćemo uzeti za probu da vidimo kako će raditi. Sa nama danas naši pomoćnici. Brita, veteran još malo deseta godina, i... Osmica. Šampion, mladi šampion. Šampion. Ono, kao što vidite, ovo je pas koji lovi. Dakle, ova moja je negovana. Tri ove sezone. <laughs> Dobro, ništa, lagano se pripremamo pa ćemo da krenemo. Ovdje se dosta puca, tako da osnova je Peltop 3M čepovi. bez korpe. Znači, mi godinama pucamo nešto malo krupnije. Tako. Matora, spremna? drugi. šta, da, šta daleko? Kako, od kada mu je ovo postalo daleko? Ima tremu. Izgleda. kerovi nisu pokazali pa da se čovjek iznenadi, nego ne znam. <laughs> ja s kamerom ne mogu da snimim. Ovo je sad postalo moderno. Znaš li? Da. 100 levo, 100 desno. To se traži. Ima tu nešto, amatora. Ajmo baba. u momentu jako bilo bitno paziti te drugi tijelo. On je Bravo, na toga. Sjećaš mi dalje. Sjećaš. Prva. Prva ove sezone. A zato ovaj levo tebe i ne vidi, malo je to. Naviku je fazane da puca. Britva se ukutrila. E, <laughs> snimi ovo! Da, da. E, koliko sam ga zezo, s jednim metkom je dve odstrelio. Ti vidiš odakle ovaj kjer njih markirao moj. Što bi rekli, lovac i pas. Prita, bravo, cara. Prva. A, aha. Ina, Ina. E, e. koliko sam ga zezo, dve odstrelio jednim metkom, e. to je po dobroj municiji. Pa, mislim da je Belom zaslužan za ovo, ali dobro. Ček, ček, ček, gledaj ovo. Čekaj, čekaj. Čekaj, ovo je vjerojatno na miris, ali ne znam. Vidi, ali ako je on sam vidio da su sve pale, znaš, da, znaš šta sledi? Trioptik. Trioptik, tako je. A, a, a, boga mi, boga mi vidi dobro. Dobar ker, dobra municija <laughs> i osrednji lovac. <laughs> 25. Da, da. Čekaj, a za babu? Za babu pohvale. Baba, dođi. Hvala i za dubu. Uuu, jo. Zna baba šta se dešava. E, mislim da je ono dobila ovdje neki drugi miris. Daj matara. Udari je samo jednom za svaki slučaj. su baš daleko bile. Evo, pa bio je GoPro. Bravo, Brita! Ne veruješ da, da su prepelice bile i da skoči i preskoči? Gledam kako je stao Ker i u momentu prepelica skoči i preskoči psa. Ludilo. Ne znam šta je pio sinoć, ali bio je na svadbi. Tako da zanemarite sve ovo što govori. Ula la la. la. E, stvarno, ljudi, ljudi su dali da se proba municija, čoveče. Jel ti radi drugi metak? A? Šta? Nije to lako. Metak lepo radi posao. A nije, to je brzo. Godišnja doba se menjaju ovog jutra. Samo sneg još nije pao. Veliku zahvalnost dugujemo našem drugu Lakiju koji je bio kamerman u ovom lovu popodne ćemo malo na gugutke pa vidjet ćete kako laki puca. To bude malo zbiljnije nego... <laughs> nego što mi... Sam slučajno držao kameru danas. Da, da. Moja da pusti malo, ali dobro. <laughs> Tako da idemo dalje. Nakon uspešnog jutarnjeg lova na prepelice nastavljamo poslijepodne lov na gugutke. Ovo će biti, ja mislim, odlična vežba za predstojeći lov fazana. Lovimo ih na suncokretištima. Mislim da smo našli solidnu poziciju. E sad, vidjet ćemo kakav, će prelet biti, dosta ih je bilo dok smo se namještali na tablu. Kratka priprema od municije, pucat ćemo delom trap, ali ovog puta ćemo pucati meč i meč 2, za drugi metak malo dalja pucanja, ovo redovno redovan trap, probat ćemo malo i ovoga 1.7, ali mislim da je ovdje trap najoptimalniji. Imamo i 32 grama, 2,5 mm, to ćemo ostaviti za neke baš, baš, baš daleke situacije ali mislim da ih neće biti jer ovo je baš onako centar dešavanja. Sad probat ćemo pa ćemo vidjeti. продать его, свою боржу, муницию. Pa pusti ih da uđu između nas. naravno, uvijek ne lete kad se namješta kamera. Ove sa strane ne mogu uvetiti nikak. Tek po koju. Ali dobro, zato se ovdje da pa dođe glavni deo sezone. Pazan, reč, to kako treba. Lov je uspješno završen. Bilo je dosta pogodaka, to jest dosta promašaja i po koji pogodak. Ali za prvi dan sezone ja sam zadovoljan. Da li još leti? tačno tamo gdje je stajao Marko, ali već smo se istopili, vreme za osveženje. Sve u svemu odlična jedna vežba pred prestojeću sezonu lova na fazana i zeca, a svakako možda čak i municija nije kriva ako baš ne pucamo kako treba. Ali bilo je, bilo je, osjeti se varijacija u, u, običnom trapu, u meč 2 i u crnom trapu, tako da ovaj, mnogo jači trzaj i mnogo brži metak što ćete vidjeti na nekim snimcima i pogodcima kako imaju dejstvo na divljače. To je to za ovaj deo, nadam se da ćemo u narednim danima uspjeti da izađemo i u lov na patike i time da zaokružimo septembarske lov. A pa sve kao imamo vremena. Nastavljamo septembarski lov nizu su patke, tako da ovo može biti jako dobro, a može biti jako loše, vidjet ćemo. Ja vidim da će biti ono prvo. Niko još nije lovio ove godine, tako da. Danas na meniju dva metka, 2,5 mm 32 grama i 3 mm 36 grama. Petak faza nam se prošle godine pokazao jako dobro pogotovo za daleka pucanja. Doćemo za prvi metak 2,5 mm 32 grama. Ne kažem, srećno vremena smo mi sa trapom lovili ovo u septembru. Danas može bude malo dalje. Pa da pošto ih čekamo na preletu. Da. Ali, nadamo se najboljem. Ko ludi Nemci. Mrak polako pada. Da li će doći? Mislim da će gro akcije biti sada u narednih 15-20 minuta. Ako dolete ovdje na spavanje. Što se iskreno nadam da hoće. 球球 Né, Apolo? Ah, possível. E, ah. Né? Evo na lepa patika. Dolina solidna. Nastavljamo dalje. večernji prelet uspešan. Ja sam slabo pucao večera svega jedna patka, ali Vukašin je malo bolje. Idemo do njega i do ostalih kolega da ima šta su radili. Sreća pa nisi imao neku pušku s više metaka, pa to je bilo strašno. Na pa vamo još tri Sad ćemo provoditi Vidim ih, pa jedna je Ina, daj ovdje. Jesi našao sem ove još neku? Ima ovdje još jedna, onu tamo ne mogu naći. Ima perija i skuro klopcu, ono preko ne mogu naći. Bravo, dođi. Hmm. Bravo, dođi. Pođi, bravo, bravo, dođi. Bravo. Bravo, dođi. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Sed, sed, sed. Bravo, bravo. Lov je bio uspešan, za nekoga manje, za nekoga više. <laughs> ja sam promašio sve što sam mogao promašiti, jedva jednu, ali kolega imao više sreće. Mada mogli i bolje, ali dobro, za prvi lov. Za prvi lov mi smo zadovoljni. Metak se lepo pokazao, ono što je blizu smo promašili, ono što je daleko smo pogodili. Ovaj par pogledaka s drugim metkom je bilo na ozbiljnoj daljini, tako da skroz korekta metak. Rekao sam ti ja da je ona desetka zlo. Ja mislim, jedva čekam zeca da lovim s njom, to će biti <laughs> smrt. Tako da, zatvaramo septemarski lov, to jest ovo je sad samo prvi, prvi, prvi, a nastavljamo i dalje u istom veselom ritmu do, kraja septembra, pa onda krećemo ostatak sitne divljači. 15 Pa to, ima tu više od 15-20. Pa a dobro nisam vidio koliko ih ima, ajde. Ajde, gas. E, nemoj sad da vide, nemoj da vide gdje smo se postavili, sačekajte malo. Bato, otvaraj Napravili smo sad ja Bata ozbiljnu strategiju. Kako? Trojica na ostru. Ja, sam ono. Evo ti ćeš na više od metra ono. Voli mi se zna. Bože moj, pa ovaj ima blokadu, nije. Mislim kao ove seljačine s ruski moraju. da me ruski je. Ja. 90% populacije. Preko vode do slobode. Gdje si prijatelju? <laughs> Možeš se da odem. Ima je ovo kada kupat. Ja se nadam Laki. <laughs> Laki šta je? Prkica. Da imaš rusku pušku mogo bi da veslaš. Evo je ti se bata je to već sve isprobao. Samo tamo dolaze odande. Tamo su sletali, sam što sam vidio. Pa da. Ja pa nikad smo bili noć pa prolete nas, pa sve tamo ućoš. Pa A ovdje između nas, ono bude ali nije toliko. Sini. Sini. Sini. stepa. Jes ti snimio nešto? Jesam. Od Mile Farmer. Oho. Mile Farmer. E, brate, a meni na GoPro puno memorije, ima 10 snimaka, ne nije mi jasno im šta se dešava. A pa zato što su Ultra HD. To je to, bate. Uvijek to ima, ima Bat, ajde poređaj, molim te. Uš, razvalio sam desetko na... Žutić? Gdje si Žutić? Popio pet grebeta e, A podvornica ide, a? O kančuga druži, a joj, sletele dve patke kančuga. E, vidio se kad je lepo letao na njih. Ja ne znam zašto biš, prošli put nije to radio. Pa sad je skonto, brate. A ja su, ja na guma čuti, možda dođu na... O, mile, ja Ovo je stara patka, ovo su mladi, gledaj. Kova, kova, kova. Ne, ne, desno. Ova? Da. Vidi kljun, vede kljun. Pevno ga ne razumijem se. Trofejna patka. Trofejna. Ile?